ine ameno oazi kae tukabolazi eno ovata ane uli pave pave me komave mave naludak tisave tau baburame Laivo bere bakagawananga la lai tau senang ngaindero dari bari one ateve mae bani narate iji esai kai neluna buat aku upai letakangi miura pajaji Sama-sama seduh sama seduhai Inada urame pepuno onalu nalu Muajo kaju babo mamo ambu walu Ije pu eso o julu Wesa wala tau tedota oro rapat halusai maetau eo samba jere wanda lima meko hakulu kawa kawalu lele seru pudu bebu aisa duso oro topeku atas sodana mondirindet Seduhai, duhai Oh mai lima dali deo gawi Deungge unggana sama-sama seduhai. duhai Paare ratana watu dau kana manung Pa umae tiko ina dau tau Kolap aru perede deo sambu usai mamo embu narate limbat di konalu oh salaki usai ngabuni tupak ino oju angin we e abek pirapati tau sulamai we e poto hasima gabagi bagi Saya doa dua rai Mbaku haidau dau bagindai Patika utuni tupai Wee hasingalap umai Oh mai sai Limanda video kawi Deungge unggana sama-sama seduha sama-sama seduhai Ine ame aji kae kita lei sawe Oti kale lei mbale tau beburame Pake sare jome sore pale Nilo gae so opili gale Madu tau tau sena one ate Geung-geunggana sama-sama seduhai Oh mai Lima dali deo gawi Geung-geunggana sama-sama seduhai Sa-he-le O-o-o-o-o-o-o-o oh, Nandere tangi pe ipe ma ese kuse Lesu usu tau kai pene Ngai miu eo pa masake wangawara iwambengambe fengerembe bulele oh maishai imanda video kawi deungeungana sama-sama seduhai oh maishai limanda video kawi deungeungana sama-sama seduhai ngisi ngisawi Dei dowa no ovo ovai Jaji dowa sai meremai Sawe gawi baru rapa jadi oh, Wilo One Kita sama-sama seduhai ata e jaga vida pipe asena Mengo me pada pike arasa sana mesa Jana je pali marada esa Liku pera lambu merah No sigare do bako benea Gawingera te igaru sirimu kumapani ate tunda surapani kuku doga pejulai doga tau bebulo kapani ate fungan iwang orengan do Tulang bambu sosono otondo Deim beja pere dua lo So ombo no tebo gato maso pasu marunggo Romo jani alongo kami Leunggeunggana sama-sama seduhai Oh maisai Lima dali deo gawi Leunggeunggana sama-sama seduhai la Aslika idoku la Ubege pola lambulete batage yo galeene Marajala Pone nosi kai idoku pukulele One ateka uharo naramangote bo. Ele imugagimo ovalombelo pa La morada sibuke mokti bolumbo ula bosa edolide narane nulea